Sé que Pablo tuvo muchas novias, muchas mujeres, porque siempre le conocimos ese lado. chico muy introvertido. Es avasallador. Cuando pasó la introversión a, ser la persona que soy,